¡Qué hermoso! ¡Tengo que impedirlo a toda costa! ¿Qué sucede? Me llevaré una gran sorpresa con mis amigos Meiko, Pete y el padre Karuzu. ¡Ah, Mikami! ¿La casa fantasma va a estar en peligro? Muchos peligros. ¿Qué? ¡Prepárate, espíritu del mal! Mikami, de lunes a viernes a las 5 en Chilevisión.